hier, j'ai fait un live pour la première fois que j'utilisais cette machine et j'avais une putain de reverb comme ça pendant tout le live. C'est pas génial, hein. ça faisait bonjour, je joue. Ouais, c'était pas génial. Donc hier, j'ai fait un live de 2h30 et les deux premières heures, il y avait cette putain de reverb de merde. Bon voilà. Bon. Thank you. la machine parce qu'il n'y a plus de batterie. C'était pas prévu ça. En attendant, je vais essayer de vous mettre un autre truc là. Ok. Je vais chercher un câble. 本当